아니 술가 뭐 쩐다 뭐, 뭐 그러니까 남자는 거리고리다 <laughs> 어. 난데 와라노 야기모치 말수 있구나 이거 이거 이거 이거 이거 이거 그흐기 여러분 안녕하세요 쿠키 커플 경식입니다 오늘의 몰카 신데리 공부에서 쿠리코 심쿵시키기 신데리 몰카 1탄 2탄을 하면서 좀 어려웠던 적이 많았는데 한 3일 동안 신데리를 엄청나게 찾아봤어요 살며시 다가가서 머리를 살짝 귀엽네 출발 출발 그 후기 데자뷰 나나나나 몬스터 여러분 안녕하세요 그니까 브레이크 끌겸입니다 김경식입니다 표 시다리노와 일본のビジネス用語です Now! 비즈니스 ス用語鍵にクイズでビジネス用語を出しながらこれがどんな意味でしょうみたいなああ빨く하고싶어よじゃあとりあえずクッ만がこんなに私に教えますゃな今日のちょっとクリパ先生っぽいに行きますなぜ先生です先生にか、うん、なんかちょっとメガネとかしてなってああメガネわざわざ化粧したのにあじゃあ先生なんかスマートみたいに今これ全然スマートじゃないみたいな本当私がこっちが持っていいや 사보고いうね大丈夫 아, 저기 고추열이야. 예, 그리고 선생가 안녕하세요, 선생. 네, 안녕하세요. 아니, 예, 어, 어 스마트 미터. 안녕하십니까? 아, 너무 스마트 미터. 저래나라봐. 네, 1問からです. 아고 아시 마쿠라. 아고 아시 마쿠라. 아고 턱입니다, 턱. 아시 다리요. 마쿠라, 마쿠라, 마쿠라. 막걸리. 어, 자기도. 그래, ちゃんと字を見て 자기가. 어, 그래, 고. 왜요? 吉田キベロもや何自分のでもメガネしなんでメガネ取った그리고の가그냥하이레로이토공정시식하는거야자기는本当にちげえだよ耳が赤いちょっと恥ずかしいなこれ第2問です2問ですビジネス用語で、ね、遊びってどういう意味でしょう 遊びます遊びます誰々もなんかもう今日終わって一緒に遊ぼうとかすみません一緒に遊びませんかとかそんなんじゃないかななくしじゃんそれねあれが歌ってばそんなに近いますじゃないか誰にはいこれかもるけもるけいろんなるけ人たちにいるけからすぐそんなふうなのすぐそんなもう私なんじゃんゴリゴリだ <laughs> 仕事をするときに遊びってなんでしょうってそれじゃ最近すぐに何か用事はなくししましょうなんで笑うのいや気持ちもやしい子な いい子いい子いい子いい子いい子いい子いい子だった過去形ジャギー何ちょっと菅田将暉みたいになったほらえー、いい子が何ちゃにここは好きかもいい子いい子ご飯食べに行こうちん <laughs> ちゃんこの前 なんか習慣になってないでもこんなにいい子だったからそんな話しましたねあこれ뭐야새끼計画にもなかったもんで뭐야그래뭐이거는最集中力が手番やでもちょっと今日ないじゃないあいやいやほんとほんと早く取ったらいいよ一旦一旦ヒュンとか一旦一旦オフして私のコピーします俺もごめんなさい本当私はあれ嬉しいけど今日はクッキートークがしたいのもうそんな人になったのもうこれヤギありがとううん 困りましたとかちょっと大体日本語勉強する人たちはしてるからあそんなのわかるから、うん、そそれぐらい韓国も同じだからああ違う違う違うめっちゃこれめっちゃ今暑いから気をつけて本当に本当に国産味はあチームなのね私心しかないんだあ気をつけて暑いよ 月に私へのキャンペーンっていつまで続くのねえねえ最高にキャンペーンじゃない私が好きな女性のためのキャンペーンだしえさっこれカメラ回ってるもしかしてまだまだななんでいつも慣れるみたいにしたいからあいや本当に本当に暑いから大丈夫私が暑い今 <laughs> 私もう今大丈夫今大丈夫 스테이지 매니저지 버킷게임에? 응. 아 왜? 응. 하얗고 응. 응. 담았대 키스하세요 왜 자기 왜? 저런 게임 시험 때 있잖아. 臭い。 もう一回行ってみてください。もうじゃんけんは、私なんかから気分がすごい最近。ん。僕なきましょう。サモ。ケツ。ケチああお尻という意味です。あ、一番下の。そうです。あ、違う。 立ち上げごめん私違うところ見てたえー、っと例えば最後の日ってことこの日までにゴールしないといけない目標もうしょうがないな、俺がいないとダメダメだなおおダメ次続いてたダメダメだなが何やろうダメダメだなめんどくさい に痩せて俺借りましたよで自分もまあじゃあに誕生日顔赤くなったどう顔が赤くなったね始初めてちょっと2人のメインのキャラがこれになった際しょうがないもう俺まのちょうだいよあめんどくさいなあっちにいてめんどくさい嬉しいあっちにいて嫌って言われたら行きたくなるじゃんもう嫌ってこれ撮ります今撮ります撮ります もう皆さんもチャギがこんなにかっこいいなんじゃんなりました